Challenge de Smoky, ouverture du Bricard Alpha. C'est parti. Numéro 5, petite rotation. Numéro 4, full 7. Numéro 1, est passé. de feedback. Bon, sur numéro 3. il n'en reste plus qu'une. Feedback par là-bas. J'arrive à l'attraper. Ah. Ouvert.